Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen erritarra gara. Euskaraz, bizi nahi dugunok. Amaika dira aurrean ditugun trabak. Euskara ikastea, ez da guztion eskura dagoen zerbait. Kulturaren ozeanoan, tanta txiki bat da Euskaraz ekoitzi eta zabaltzen dena. Administrazioan, zerbitzuak euskaraz jasotzea ez da erraza izaten eta iztun moduan eskubide desberdinak ditugu Nafarroan. Gura, gure posta kodeak definitzen ditu geure hizkuntza eskubideak. Atzerriko hizkuntzen azpitik puntuatzen da euskara ehunka lanpostutan. Paisaia linguistiko elebiduna izateak maiz esfortzu borroka eta lan handia eskatzen du. Euskara historia luzea duen hizkuntza da. Baina batez ere etorkizun oparoa edukiko duena. Erabil dezagon zorieneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi tor, etorria emateko. Ardura politikoak esigitzeko garaia da ez bazterketa betikotzeko garaia. Ez dugu bigarren mailako herritar izan nahi. Eskubide guztiak herritar orori bermatuak izan daitezen nahi dugu. Fikziozko mugari gabe. Euskarari bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu. Dagokiona. Izan ere, Euskarak izunak behar ditu, eta izunok eskubideak. Gorde ekainaren amarra. Iruñan, herri mobilizazio historikoa egingo baitugu. Ezin besteko azarete, bide honetan.